Malay Selenia! Salam alaikum, Isoy! Malay! Malay Selenia! Salam alaikum, Isoy! Ham, ham, ham, ham, ham, ich steig, ich heim, ich komm, heim, ich cabeça para, para vai para aqui, para aqui, para vai para aqui, para aqui. comme si elle avait la clé. Le corps se resserre et embrasse dès que ça se desserre. La peur. La peur. Merde. La peur a des gonds à force doublée. Uranium, revenir à notre nuque pour pouvoir la tête libre comme une espèce en propagation. On à pas pouvoir. Le village, le visage de l'enfant sous la roue longue et sommacité de ketchup. Nous ne coïncidons pas avec notre peau relie l'espace intérieur du dehors vers le dedans, car nous ne pouvons de inachevable des instants quantité d'énergie pour que une nuance mette au monde une nouvelle voix, car nous ne voulons pas durer, mais avoir une gorge en place de tête. La par le sol. a ah, une ambivalence avec notre monde et mon souterrain qui nous attresse Assume la liturgie écrite pour le âme qui avale le vent toujours et creux d'une belle âme gastrique. La feuille. nous traverser à chaque compilation de dépendance mutuelle. Nous c'est à défaut de la ah,